Mama mdogo akaniambia, kazi unayo mwanangu, kwa sababu watoto wengi wa kike hufanana na baba zao. Nilitulia nikiwa na tafakari ni jinsi gani ya kufanya. Ndipo siku moja mama yangu mdogo akaniambia, siku moja mimi nitakugeuka. Nilimwangalia mama mdogo kwa ukali. Mama, utanigeuka? Akaniambia, sio kwa ubaya, nitakugeuka, lakini tunapanga haya ili nitakapokugeuka usishangae. Siwezi kukugeuka nikakudhuru mwanangu. Siku moja tutakaa pamoja, mimi na mke wa bosi wako, tutazungumza na tutakapozungumza, mimi mama yako nitakubana Nitakwambia tuambie ukweli, mbona mtoto anafanana zaidi na bosi wako wa kiume na wewe unasema ya kwamba huyu mtoto ni wa kijana mwingine na kijana yule ulinitajia tena ukasema alikuwa fundi ujenzi? Mtoto huyu kawa mweupe, fundi ujenzi mweusi. Mtoto huyu afanani hata pua wala macho wala mdomo na yule kijana wa watu. Kwa nini unamsingizia kijana wa watu? Na wakati huo hayo yote yalifanyika bila kumshirikisha kijana yule. Kumbe mama yangu mdogo alikosea kumtaja kijana yule. Mke wa bosi alikuwa akimfahamu kijana yule. Alimfuatilia na kwenda kutaka kuufahamu ukweli wa kile ambacho kilichokuwa kinazungumzwa. Mke wa bosi alipofuatilia ukweli ule, aligundua ya kwamba hata sikuwa na ukaribu na kijana yule aliyekuwa fundi ujenzi, ambaye hapo awali nilidai kuwa ujauzito ni wa kwake. Kijana yule alishangazwa na mahojiano aliyokuwa akihojiwa na mke wa bosi juu ya kunipa mimi ujauzito na kunitelekeza na kutotaka kunioa. Basi mke wa bosi alirudi kwa hasira kali nyumbani akamwambia rafiki yake ambaye ni mama yangu mdogo. Mama mdogo akafanya kama vile hajui, naye akapanic. Wote kwa pamoja wakanifuata, wakanibadilikia, wakanisema sana. Wakati huo mama yangu mdogo alishanipanga akaniambia, atakapokuja kama ameugundua ukweli, basi wewe utakachotakiwa kufanya, wewe kubali kwa sababu tayari umeshaanziwa msingi wa ujenzi wa nyumba na nyumba ile ambapo aliponunua alikuandikisha wewe kwa jina lako na fedha nilipewa mimi, nimelipa mimi. Kwa hiyo huyu ambaye ni baba wa mtoto wako hausiki na chochote katika nyumba ile, hajaenda kujenga wala kwenda kununua. Kununua nimenunua mimi, japokuwa fedha alitoa yeye. Ujenzi nimelipa mimi mafundi, japokuwa fedha alitoa yeye. Kwa hiyo pale ni kwako. Mambo mengine tutaendelea nikaendelea nayo taratibu taratibu. Mke wa bosi baada ya kunibana nilikiri kuwa ujauzito ulikuwa ni wa mume wake kwa sababu sikuwahi kumjua wala kutembea na mwanaume yeyote, na ni mume wake ndio aliyenipa chips nikapata usingizi, na baadaye baada ya kuamka nikawa na maumivu makali mithili ya mtu aliyetoka kufanya tendo la ndoa Wakati huo nikiwa sijui maana ya maumivu yale, ndiyo maana nilishindwa kusema kama kweli ilitokea vile au haikutokea. Mke wa bosi alikasirika na kunipiga kofi katika uso wangu huku akidai ya kwamba ule ulikuwa ni mchezo wangu. Kama ilikuwa ndivyo, kwa nini sikunyoosha maelezo vizuri na sikumwambia yeye mpaka yakapitia kwa mama mdogo na kurudi kwake ndio akayatambua? Sikuwa na cha kuongea, nilinyamaza kimya kwa sababu mama yangu mdogo aliniambia usiongee maneno mengi sana, hii ni kesi kubwa. Basi mke wa bosi alitoka na akarudi kwao. Aliporudi kwao hakurudi kwa mume wake tena, kwa sababu alikuwa ameshaugundua ukweli. Sikujua kilichoendelea katika familia ile. Mama yangu mdogo akaniambia, mwanangu, unajua kwa nini nilikubali wewe useme ukweli na mke wa bosi ajue kuwa ujauzito ule ni wa, ni wa, kwa, wa mume wake, kwa maana mtoto ni mtoto wao. Nilikubali vile kwa sababu wasingekuwa na kauli ya kusema tena tukautoe ujauzito, wasingekuwa na uwezo wa kusema kumdhuru mtoto au kuweza kukudhuru wewe kwa njia ya kutoa ujauzito. Nikamwambia sasa, mama, je, wakinidhuru hivi hivi au wakimdhuru mtoto akiwa kashazaliwa? Kwa sababu mtu aliyekuwa amekusudia hataki mtoto, mtoto akizaliwa haimaanishi ya kwamba ndio kila kitu kimekamilika au kwamba nipo salama sana. Mama yangu mdogo akaniambia, una akili sana mwanangu, ungesoma sijui ungefikia wapi. Sasa itabidi wewe urudi kijijini kwanza. Nikarudi kijijini nikaendelea kulea mtoto huko. Yule rafiki wa mama yangu mdogo hapajui kijijini kwetu, na hata yule baba hajui kijijini kwetu, na mawasiliano yalikatika ghafla ili wasolve tofauti zao yeye na mke wake. Wakati nikiwa naendelea kulea mtoto sikujua ambacho kiliendelea, lakini baadaye mwaka elfu mbili na nne nilikuja kusikia ya kwamba yule aliyekuwa mke wa bosi wangu aliachana kabisa na bosi wangu na kwenda kuanza maisha yake mengine ya kufanya biashara Dar es Salaam ambako inadaiwa anaishi mpaka hivi sasa akiwa ni mfanyabiashara. Sikuelewa ambacho kiliendelea kwenye maisha yake na sikujua ambacho kiliendelea pia upande wa yule aliyekuwa baba wa mtoto wangu ambaye kipindi hicho alikuwa ni bosi wangu. Kutokana na aibu hiyo ambayo ilijitokeza huyu baba wa mtoto wangu ambaye ni mume wa bosi wangu wa kike ambaye bosi huyo wakati huo alikuwa amesha kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na maisha yake mengine, alilazimika kutoroka na kuikimbia Dodoma kuhofia kwanza kile ambacho alikifanya, kwa sababu kuna watu walikuwa wakimtishia utafungwa, utakamatwa, ni aibu, umedhalilisha na vitu vingi. Alilazimika kuikimbia Dodoma. Kwa wakati huo mimi sikujua alienda wapi, kwani hata mama yangu mdogo alipokuwa akija nyumbani alikuwa akiniambia kuwa hajui kabisa ni wapi alipo baba yule. Mwaka elfu mbili na sita katika so <clears throat> Mwaka elfu mbili na sita binti yangu akiwa na umri wa miaka sita nilimwanzisha katika shule ya msingi Kasirwa, na hapo alianza chekechea akiwa na umri wa miaka sita, kwani nilichelewa kumwanzisha shule. Baada ya kumwanzisha shule, niliamua kutoka na kwenda kutafuta maisha katika eneo la Moshi mjini nilipokuwa nikifanya biashara katika soko la Mbuyuni huko ambako nilikutana na kijana mwingine aliyekuwa na asili ya Kigogo. Kijana huyu alikuwa ni Mgogo wa kutokea Dodoma, sehemu moja iliyoitwa Mpunguzi. Mahusiano yetu yalidumu vizuri kwa upendo, na kwa kuwa wakati ule nilikuwa nikiishi peke yangu, alinipenda sana ila sikumficha chochote. Nilimweleza historia ya maisha yangu yote kama ambavyo nimeeleza hapo awali, naye aliniahidi kunipenda vivyo hivyo na kumpenda mwanangu na kuwa atamtunza na kumlea kama mtoto wake wa kumzaa. Maisha yaliendelea. Nilifanya biashara ile kwa muda wa miaka miwili. Mwaka elfu mbili na saba mwishoni Kijana yule aliyefahamika kwa jina la Deo aliniambia angependa tuende kwao, kwani tayari tumekuwa wapenzi kwa muda mrefu. Nikapafahamu na kama nitaridhia hali ya kwao, basi atarudi kuja kunitolea barua na kutaka kunioa kabisa kama mke wa ndoa. Sikuwa na budi kufanya hivyo. Tukiwa mimi na yeye tulifunga safari kutokea Moshi mjini mpaka Dodoma, na tulipofika kwao niliyaona maisha yao, nikazungumza naye, na kosa ambalo nilikuwa nimelifanya kumbe ni kumwambia ukweli kuwa mimi kutokana na yote yaliyokuwa yametokea kwenye historia ya maisha yangu tayari nina nyumba ambayo niliijenga, japokuwa nilimficha nyumba hiyo ilijengwaje, lakini nilimwambia tayari nilikuwa na nyumba, naye alikuwa akinishangaa sana. Nina nyumba lakini nauza mboga mboga na nyanya tena kwa rejareja katika soko la Mbuyuni hapa Moshi mjini. Kivipi? Ningekuwa basi mtu mwenye nyumba, ningekuwa mfanyabiashara mkubwa wa kuuza mboga nyingi na nyanya nyingi kama wafanyabiashara wengine wakubwa. Nilimweleza na sikutaka kumwambia siri ya nyumba ile kuwa nilijengewa na huyo aliyekuwa baba wa mtoto wangu wa kwanza. Sikutaka kumwambia, nilimwambia tu nyumba hii imejengwa na mimi kupitia biashara kwa usimamizi na mchango wa mama yangu mdogo aliyekuwa akinisimamia. Tulipofika Dodoma katika familia yao, nilikuta ni watu wa maisha ya kawaida. Walikuwa ni watu ambao maisha yao yalikuwa ni maisha ya chini. Hata nyumba yao walikuwa wakiishi ilikuwa ni nyumba ya kawaida ukilinganisha na nyumba ambayo mimi nilikuwa nimejengewa. Nyumba yangu ilikuwa ni nzuri. Kosa langu lilikuwa ni kumfahamisha kuwa nina nyumba na akaniambia twende tukaione. Sikuelewa kilichokuwa ndani ya moyo wake, kwani hata kutaka kunioa hakutaka kufika kwa wazazi wangu kabla ya kwenda kuiona nyumba yangu na kuijua, kwa sababu wakati ule sikuwa na simu kubwa ya kusema kwamba ningeweza kumwonyesha hii ni picha au hata picha tu ya kumwonyesha hii ni picha ya nyumba yangu na kipindi hicho simu kubwa zilikuwa adimu sana, zilikuwa ni simu za matajiri, tena zilikuwa sio smartphone, zilikuwa ni simu za button, lakini zina uwezo wa kuonesha picha ya vitu tena katika hali ambayo ilikuwa haionyeshi vizuri. Simu hiyo mimi sikuwa nayo, na tulipofika Dodoma, baada ya kuona maisha ya kwao na kumpeleka yeye kuiona nyumba yetu, hakutaka tupoteze muda Dodoma. Aliniambia tufunge safari hadi nyumbani Kilimanjaro, wilaya ya Rombo, katika kitongoji cha Kasirwa, kata ni ya Nanjara. Tukafika tukawaona wazazi, akawasalimia, akawaomba, na alikuwa ameandika barua, na kuna watu ambao kumbe walikuwa wameshatangulia bila mimi kujua, wakawa wamefikisha barua. Wakati tunafika sisi, tukaambiwa tu barua imeshafika wenyewe wenye barua hawa hapa, lakini bado hawajaifikisha kwa wazazi. Wakaniambia pale, nikaridhia, wakaikabidhi kwa wazazi. Kijana nikafika nikawasalimia wazazi waliokuwepo. Alikuwepo ni baba yake pamoja na mjomba wake. Wakati huo haya yote yanafanyika, mama yangu mdogo kule Dodoma tayari nilikuwa nimeshamwambia, naye alikuwa ameridhia kwa nia moja kabisa. Akamwona mtoto wangu, alimwonyesha upendo. Mtoto aliporudi shule, naye aliondoka kwenda kulala katika sehemu moja ya nyumba za wageni, ambapo wakati huo ilikuwa ikiitwa tarakea ambayo Tarakea sasa imeendelea sana. Kipindi hicho kulikuwa hakuna nyumba za wageni vijijini mule, na nilipomsia lale nyumbani kwetu alikataa kata kata. Sikujua nia yake ni nini. Alipolala katika nyumba ya wageni, kesho yake alirudi, tulifanya mazungumzo, tulikula vizuri na alikuwa ameacha hela ya matumizi. Ndani ya siku tatu tulilazimika kuondoka, ambapo aliniambia tufanye utaratibu wa kumuhamisha mtoto ili aje kusoma Dodoma. Kwa kuwa binti yangu alikuwa amemaliza mwaka wake wa darasa la kwanza, haikuwa ngumu kupewa uhamisho katika shule aliyokuwa anasoma. Tulipewa uhamisho kirahisi kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu kulifanikisha hilo. Tukarejea nyumbani nikazungumza na baba yangu nikiwa nimeshampa taarifa za kuwa tunatakiwa kurudi Dodoma ili kwenda kufanya maandalizi ya kile ambacho kilikuwa mbele yetu kwa maana ya swala zima la ndoa na mchakato wa utoaji wa mahari. Baba alinisii ya kwamba ninapokwenda niwe makini na nisiishi na huyu mwanaume kiunyumba kama mke na mume. Safari ikaanza moja kwa moja kutoka nyumbani wilaya ya Rombo kuelekea Dodoma, na tulipofika Dodoma, kabla ya kufika Kikuyu moja kwa moja, tuliingia nyumbani kwa mama yangu mdogo, nikazungumza naye, akatuona kwa mara nyingine, akatupa pole, lakini akanipongeza, amejitolea kwa nia ya dhati ya kutaka kunioa, kwa kuwa hakujali ya kwamba nina mtoto, na alipopewa pongezi hizo alisema ya kuwa ninafahamu na mtoto huyu ni mtoto wangu, nitamlea kama mwanangu, atapata malezi yote ya baba na hakuna tofauti yoyote ambayo itajitokeza. Basi tukatoka kwa mama mdogo, mimi nikarudi moja kwa moja hadi katika ile nyumba ambayo ilijengwa kipindi cha mara ya kwanza iliyokuwa nyumba yangu. Mama mdogo alitusindikiza na tulipofika katika nyumba ile tuliingia moja kwa moja na huyu ambaye kwa wakati huo namuita ni mchumba, naye moja kwa moja tulienda mpaka katika nyumba ile. Sikuijua nia yake. Kumbe lengo lake lilikuwa ni kuja kuishi na mimi katika nyumba yangu ambayo nilikuwa nimeyajenga kwa nguvu ambazo sikuwa nimemwambia nimezitoa wapi. Alifanya taratibu za kutoa mahari kwa kuwa mahari ambayo aliambiwa ninaomba nisiiweke wazi hapa, lakini nilimwongezea kiasi cha fedha ili kuweza kuikamilisha mahari hiyo, ambayo moja kwa moja aliwatuma wazee kutoka katika familia yake kuipeleka mahari hiyo, na niliarifiwa kuwa mahari imefika, hivyo taratibu zingine zifanyike za ndoa. Kama ilivyo kawaida ya desturi na mila za Wachaga, huwa kuna kitu ambacho kinaitwa send off, kwa maana ya sherehe ya kumuaga mwanamke, na utamaduni huu kwa sasa unaonekana kuwa sehemu nyingi za Tanzania. Nikafanyiwa sherehe ya kuagwa na send off ilipofanyika ikamalizika, ilifanyika siku ya Alhamis ambapo siku ya Ijumaa ilikuwa ni siku ya ndoa. Yote haya yanafanyika baba yangu akiwa hafahamu kama ninaishi na mwanaume huyu katika nyumba ambayo ni ya kwangu na siyo nyumbani kwake. Kwa kuwa nilimpenda sana, nilificha ukweli huo na kusema ninaishi katika nyumba yao ambayo alijenga na kwa kuwa baba alikuwa na taarifa za mimi kuwa na nyumba, aliponiuliza nilimwambia kuwa nyumba ile nimepangisha na ndio ambayo inasaidia kutoa matumizi ya ada kwa ajili ya mtoto wangu, huku mume wangu akiendelea kuchangia kwa kadiri ambavyo anaweza. Hata siku moja sikuwahi kumnenea ubaya kwa mtu yeyote, wala kwa baba yangu, wala kwa ndugu zangu wote waliokuwa wakiniuliza juu yake. Nilificha kila ambacho kilikuwa kikijitokeza nikiamini ni dosari za kibinadamu. Na kwa wakati huo kwa kuwa na mimi nilipenda kujishughulisha, sikukaa bure. Niliendelea kufanya shughuli zangu zile zile za kuuza mboga mboga, matunda na vitu vingine vidogo vidogo vya kula katika eneo ambalo nililokuwa nimefungua la biashara ya mboga na matunda. Watu wengi walikuwa wakipendelea kununua bidhaa kwangu wakiamini kuwa mimi ni mwanamke mpambanaji, na kwa kuwa historia yangu baadhi ya watu walikuwa wakiifahamu, sikuwa nimekimbia katika eneo ambalo lilikuwa likinihusu. Hivyo baadhi ya watu walikuwa wakiwa, na, walikuwa wakiwa wanafahamu nini ambacho kilitokea kwenye maisha yangu. Wakawa wanaambizana na wengine kuniungisha, wakinipa pole na kunipongeza. Kwa kipindi chote hiki sikuwahi kufahamu wapi alipo baba wa mtoto wangu wa kwanza wala mke wake. Zaidi ya taarifa nilizokuwa nazo juu ya baba wa mtoto wangu ni kwamba alikimbia Dodoma na kwenda huko Tabora kwa ajili ya kazi alizokuwa akizifanya, na baadaye nilikuja kugundua kuwa alikuwa ameoa mwanamke mwingine na hakuwahi kumwambia kama aliwahi kuwa na ndoa wala kuwa na mtoto wala watoto kwa yule aliyekuwa mke wake wa kwanza. Na taarifa nyingine niliyokuwa nayo juu ya yule aliyekuwa bosi wangu ni kwamba yeye alikuwa Dar es Salaam akiendelea na biashara ndogo ndogo katika soko la wireless Tandika. Maisha yangu yaliendelea vivyo hivyo. Baadaye nikaja nikabahatika kubeba ujauzito baada ya kuishi kwa miaka miwili nikiwa na huyu mume wangu. Maisha yalikuwa ni mazuri, alikuwa akinisupport na kuendelea na mimi vizuri na kumjali mtoto wangu pamoja na mtoto wake, wote aliwajali kama watoto wake. Hata kwa baadhi ya watu waliokuwa wageni wakihamia katika eneo lile, walikuwa wakifahamu ya kwamba yule ni baba wa watoto wangu wote wawili. Mwenyezi Mungu aliendelea kutubariki na baadaye nikabahatika kupata mtoto wa tatu akiwa ni mtoto wa pili kwa mume wangu wa ndoa. Nikiwa sijui ambacho kilikuwa kinaendelea nyuma ya pazia, maisha yalikuwa yakiendelea vivyo hivyo, nikiwa nawahi kuamka asubuhi na mapema kwenda kufuata mzigo ili kuja kufungua eneo langu la biashara, na hayo yalikuwa ndio maisha yangu. Ninapoamka, cha kwanza ambacho huwa nakifanya, naandaa mazingira kwa ajili ya watoto wangu, kwa maana ya kuwaandalia vitafunio pamoja na chai, na kama wakati mwingine kuna chakula ambacho kinakuwa kimebaki kutokana na hali yetu ya maisha, nilikuwa nikikitumia chakula kile kile kwa kukipasha moto na kuwachemshia chai, ambapo wao wakiamka wanapata tu kitafunio, kwa maana ya kifungua kinywa pamoja na chai, kisha kwenda shuleni. Wakati huo mimi nakuwa nimeshaondoka kwenda kutafuta mzigo ili kuja kufungua biashara, kwani nilikuwa sipendi kabisa kuona mwanangu anarudishwa au anapata hitaji la shule au wakati mwingine nauli, halafu mimi mama yake nikose nauli hiyo. Maisha yaliendelea hivyo, wanangu waliendelea kukua. Niliishi maisha hayo kwa takribani muda wa miaka kumi. Mwanangu akiwa anafikisha umri wa miaka kumi na saba, siku ambayo nilikuja kugundua ya kwamba mwanangu alikuwa ana mahusiano na mume wangu. Siku hiyo niliumia sana. Ilikuwa majira ya saa kumi na mbili na dakika thelathini na nne asubuhi niliporejea nyumbani, wakati nilipokuwa nimeenda kufuata mzigo na kugundua ya kwamba niliisahau pochi iliyokuwa na fedha kwa ajili ya mzigo ule. Kwa kuwa niliisahau pochi iliyokuwa na fedha zangu, niliporudi nyumbani na kuingia chumbani moja kwa moja katika chumba kwa kuwa niliisahau pochi, niliporudi nyumbani na kuingia chumbani moja kwa moja, kwanza nilikuta hali ya tofauti, sikumkuta mume wangu. Wakati huo nikasikia viashiria vya hali iliyokuwa sio ya kawaida iliyokuwa ikiendelea katika chumba cha mtoto wangu na wao kwa kuwa walikuwa hawajui wala hawategemei kama ningeweza kurudi kwa muda ule, niliposukuma mlango niliukuta mlango ulikuwa umeegeshwa tu. Ndipo niliposhuhudia kitu ambacho sikuwahi kutegemea kama ningeweza kukishuhudia katika macho yangu kwa siku zote ambazo ningeweza kuwa katika ulimwengu huu kwani nilimkuta mume wangu akishiriki tendo la ndoa na mtoto wangu wa kumzaa. Niliumia sana na sikuweza kuvumilia. Nilipiga kelele iliyowashtua majirani ambao walisogea na kujaa katika eneo lile kwa haraka na wengine wakaanza kumshambulia kwa kumpiga mume wangu. Na katika majirani waliofika katika eneo lile, mmojawapo alikuwa ni askari polisi aliyekuwa akienda kazini asubuhi na alikuwa amevalia sare yake ya kazi. Kwa kuwa alijua umuhimu wa kutekeleza majukumu yake, alisaidia kuweza kumkamata mume wangu kwa uhalifu ule, na moja kwa moja kwa kushirikiana na wananchi waliokuwa na hasira kali, alimnusuru katika kipigo ambacho alikuwa akiendelea kupigwa na hatimaye kufikishwa katika kituo cha polisi. Wakati huo hayo yote yakiendelea, mimi nilikuwa nimepoteza fahamu na kuja kupata fahamu na kuta mwanangu hayupo. Baadaye mwanangu nilikuja kuambiwa alikuwa katika nyumba ya jirani kwa mama aliyekuwa ni rafiki yangu kipenzi na alikuwa ameshamwelezea tukio zima, kwani aliogopa kunielezea mimi akiwa hajui ni wapi atakwenda. Mwanangu huyu kwa kipindi hiki alikuwa kidato cha tatu. Na mama yule alipokuja kunieleza, aliniambia kuwa mwanangu alimweleza kila kitu ambacho kilitokea, ya kwamba mume wangu ndiye aliyeanza tabia hiyo mbaya na chafu ya kikatili, udhalilishaji, uonevu kwa binti yangu huyu, akimwambia kuwa yeye sio baba yake wa kumzaa hivyo hakuna tatizo lolote, na kwa mara ya kwanza alimbaka na kumtishia maisha ya kwamba endapo atasema basi angeweza kumuua. Mtoto kwa kuwa alihofia usalama wa maisha yake hakuweza kusema hadi siku niliyowafumania. Na kwa taarifa hiyo nilipopewa wakati huo, mume wangu akiwa anashikiliwa polisi, nikiwa natakiwa kwenda kutoa maelezo, nikiwa natakiwa kwenda kutoa ushahidi na mashahidi wengine waliohusika, kwa sababu maelezo tayari nilikuwa nimeshayatoa. Nilifuatwa na moja ya ndugu zake wakiniomba niweze kumsamehe mume wangu, kwani nitapata tabu sana katika kuwalea watoto na yeye ukizingatia alikuwa ni moja kati ya watu waliokuwa na mchango kwenye familia, kwa sababu yeye walau alikuwa ana biashara yake aliyokuwa akiifanya, biashara ya kuuza nguo za mitumba. Mpaka anayazungumza haya ni kwa sababu baadaye sikuweza kukubaliana na hao ndugu zake. Nikiwa kama mama, nilikataa katakata juu ya kumsamehe, na hatimaye sheria ikachukua mkondo wake, akahukumiwa kwenda jela. Kinachonipa wasiwasi na simanzi zaidi ni baada ya mdogo wake kuwa ananihitaji na kutaka kuchukua nafasi ya kaka yake. Hivyo yeye anataka kunisaidia na amekuwa akinisaidia mara kadhaa kwa kuchangia gharama za matumizi ya mtoto na kumpeleka shule na wakati mwingine hata nauli na matumizi ya nyumbani. Najiuliza, Je, kosa langu lilikuwa kupokea msaada kutoka kwa ndugu yake huyu au ni kitu gani ambacho natakiwa kufanya? Na hilo ndilo lengo lililonipelekea mimi kuamua kushare stori hii ya maisha yangu ambayo inaniweka njia panda, kwa sababu nimejaribu kuwashirikisha hata baadhi ya ndugu zake ambao wengine walionekana kunishangaa mimi na kunizushia maneno ya kwamba mimi ndio ambaye ninamtaka shemeji yangu. Kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu, ninawaomba wanafamilia wa Tiki TV wote kwa pamoja na yeyote ambaye ataguswa au ambaye amewahi kusikia au ambaye anafahamu namna yeyote ambayo anaweza kunisaidia mimi aweze kunisaidia, kwa sababu pia huyu ndugu yake ambaye anadai anataka kuirithi nafasi ya kaka yake hatambui chochote juu ya nyumba ambayo ninaishi amekuwa mara nyingi akisema ya, kwamba nyumba hii ni ya ndugu zake na hivyo mimi kama nitaendelea kumkatalia nitatakiwa kufukuzwa na nyumba hii iweze kupangishwa na kuwanufaisha familia, kwani nyumba hii ni nyumba ya ndugu yake na aliijenga yeye. Kwa kuwa nina vielelezo vyote vya kuwa mimi ndiye mmiliki wa nyumba hii, sijataka kukurupuka wala kuongea wala kuwaonesha wala kuwaambia chochote juu ya kile ambacho wao wamekuwa wakizungumza. Zaidi nimekuwa mvumilivu nikinyamaza, na kila ninapoambiwa, nikitoka katika mazingira hayo, napoingia chumbani kwangu, huwa ninalia sana, kwa kuwa sielewi nini hatima ya kesho yangu, nini hatima ya wanangu. Nini hatma ya binti yangu wa kwanza ambaye hivi sasa sina taarifa kamili za juu ya alipo baba yake na ni muda mrefu umepita tangu niweze kupotezana na baba yake mzazi. Ninaomba ushauri wa kila anayefuatilia Tiki TV na ninashukuru kwa dhati kwa kile ambacho mtanishauri. Naamini kitanisaidia kunivusha na kunitoa katika msongo mkubwa wa mawazo nilionao kwa sasa. Asanteni. Asante mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV. Huyo ni Pili Athumani Tarimo kama ambavyo amezungumzia kisa cha maisha yake na kwa sababu haya yote yametokea katika maisha yake, ameomba ushauri. Unaweza kutoa ushauri wako kwa kile ambacho unakifahamu au unaamini kinaweza kumsaidia. Anapitia katika wakati mzito kama ambavyo amejieleza. Sina la ziada, mimi nasema mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage,